La transparència és aliada d'un bon govern. Eh? I la transparència, això que vostè diu que se poden saber les factures de la caixa fixa, és a dir, el que vostès han gastat en dinars, en dormir per ahir, no és veritat, senyor Fabra. Vostès ho tenen en el Tribunal Suprem perquè a nosaltres el Tribunal d'ací, de la Comunitat Valenciana, va dir que ens ho tenien que donar i vostè ho ha recorregut. Igual que fer a Rita Barberà, gastar-se 700 euros en una nit d'hotel, que si això se publicara no hauria fet, perquè la gent ho haguera sabut. O igual que va fer vostè quan se van a Roland Garros a veure la final de París del tennis i no ens ha volgut donar les factures. I vostè, amb diners de tots els valencians, ha dut al Tribunal Suprem la causa per a no tindre que donar-nos la factura. Vostè personalment. Ahir ja no se pot escudar en ningú. No pot dir que no coneixia el senyor Rus ni que no se parlava. Vostè, no ha donat les factures del viatge a París en plena crisi, quan així n'hi ha gent que no té per arribar a fin de mes, vostè se'n va anar a veure el tennis, no sabem amb qui, i no ha volgut ensenyar les factures, malgrat que el Tribunal Superior de Justícia els ha dit que ens les doni. I amb diners de tots els valencians se n'ha anat vostè al Supremo. Per què no respon a això? Per què quan vostè parla de línies roges no mostra les factures de lo que vostè no el seus alts càrrecs. Vostè s'ha gastat dels de tots els Por alusiones, Alberto Fabra. Mire, usted habla de viajes en una final donde había un valenciano, un alicantino. ¿Y a usted le parece mal que el presidente de la Generalitat yo lo que quiero saber es cuánto se gastó vaya vaya a representar. ¿no? Usted, ¿Por qué tiene usted que acudir? No, mire, porque había... ¿Por, qué usted no da las facturas? Eso es lo que le estoy diciendo. Mire, eh, el presidente de la Unidad tiene que estar al lado de aquellas personas que también representan a la comunidad valenciana como es un deportista. Y esas cuestiones, y esas cuestiones, mire, están al alcance de la mano de todos. Mire, hemos, hemos hecho una labor importante en cuanto a transparencia en esta legislatura. y lo hemos hecho, y lo hemos hecho. Era por alusiones. I no era perquè vostè diga qualsevol cosa, és per al·lusions. Vostè ha anat al Supremo per a no dir-li als valencians, ja sabem que no sap la xifra de famílies que no tenen cap ingrés. Tampoc se'n recorda de què se va gastar vostè en París? I en qui va anar? A qui li hem pagat aquest viatge? Si jo no dic que vostè no anara a veure... I aquí més, i aquí més, i aquí més. Les factures, les factures... Pues usted las verá, Quan? senyora Oltra. Quan me les dona el Supremo. Entonces ya no será usted presidente. Entonces ya no será usted presidente.